das Messer aus der Tasche, was für Boxsport Wein. Guck die Mordquote, steigt, steh ich in Topform am Mike. Halten mich für arrogant, weil ich vor unten keinen Respekt hab. Denn ich bin angepisst wie du von einem Stecher. Rapper sind die Noten, denn sie lecken jeden Schwanz. Fangen mich nach Feature, aber treffen nicht den Takt. Ich bespucke alle Transen, breche die Tabus und ich hätte meine Frage, sind jetzt Depressionen cool, ha? Ist das cool, dass du seit Tagen nichts gebacken kriegst? Schummelst wie eine Schwuchtel und dir dauernd deine Arme ritzt. Ist es nötig, es auf Tracks zu verpacken? Autotune zu nutzen und dir Dreadlocks zu machen? Alter, kommst du mir Männer schlage ich dich und deine Eltern Deutscher Rap ist wie 3D-Modelle, alles voller Blender Ich zerfetze gerade locker, lässt dich hinter mir im Bombentepp Ich will mir die Worte lassen Cash. Herzlich willkommen in meiner Welt. Ah. Jetzt werden Tunden gejagt, so als wären wir in hitler Hitlerdeutschland und dein Schwanz ist so wie hip. Weich und steckt den an eins gegen drei und ich lock euch mit Haken, weil ihr Menschen zweiter Klasse seid wie Ossis oder Schwaben. Es gibt keinen Ausweg, niemand kann dich vor der Mörder retten, denn ich mache dich heute zum Hof, ihr lasst dich Korn abscheißen. Wieder neue Tracks, es steigt der Härte grad, denn ich mische all den Scheiß wie ein Klärwerk. Ah, machst du voll Idiot, kannst keine Gleichung berechnen, musst die Rechnung begleichen, bist dein Gleis dir Schieße sie los, die Juna in Zigon und lasse die Kanone. Was